You know what I'm saying? Walking in the street, walking in the street, walking in the street. Walking in the sky, nigga. Siedamci, siedamci, yo. Siedamci, siedamci, yo. Siedamci, siedamci, yo. Siedamci, siedamci, yo. You know what I'm saying? Walking in the sky, nigga. Yo nigga so simple de Cheddar Street Ya no te necesito, solo dame el mic Comprende lo que digo, quién sabe de mí Que la calle fue testigo y de la que aprendí Haciendo rap liviano como Cousin Steve Como cuando había problemas en el 96 Como esa puta rara que llama de París y yo renunciando a todo solo ser feliz Hoy por mí, mañana por ti, lady Es así, no te quedes sin aire si malgastas el tiempo no te lo devuelve nadie Lo juro por la receta de mi madre y arde Es solo seguir aquí, sí, pasando hambre Que yo derramando sangre Respondiendo las preguntas que no ha respondido nadie Reflejo de la imagen de un buen padre Respetos y valores corresponden con mi nombre Sujeto los errores que cometí siendo hombre Hoy me valoro por levantarme, no esconderme Y por eso transmito el dolor Recuerdos imborrables, el viento sopla fuerte con mi x en un cable, son ligeros escape. Son miseros los rappers que buscaron la fama a costa de alguien, productores freestylers. Producto de este vacilan su mentira pero zarpen, quizás allá los capten. Estoy partiendo el cárter, me siento hacker ni en Coach Carter, valoro el carácter. Determina tu destino antes que se haga tarde. Dijeron y por la duda tengo un plan de ya no te piensas tarde ya no te pienso tarde. Recuerdos borrales el viento sopla fuerte con mi nike en un cable. Recuerdos borrales, el viento sopla fuerte con mi nike en un cable. sin borrales, el viento sopla fuerte con mi nike en un cable. Recuerdos sale. Recuerdo Recuerdos borrales, sale.